senza il nutrimento suo, della sua parola, della sua grazia, non ce la possiamo fare a vincere questo vuoto che viviamo in questi tempi particolari. Il Dio di ogni consolazione disponga nella sua pace i vostri giorni e vi conceda i doni della sua grazia. Vi liberi sempre da ogni pericolo e confermi nel suo amore i vostri cuori di colmi di fede, speranza e carità, perché sia ricca di opere buone la vostra vita e possiate giungere alla gioia della vita eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore. Benediciamo ci prepariamo piano piano per la processione, cerchiamo per quanto è possibile di viverla bene, anche pregando un po'.